Imagine você em um restaurante e pedir para o garçom I would like a desert, please. Será que ele vai te trazer uma bela taça de sorvete ou uma foto de um deserto? What's up, learners? É absolutamente normal cometermos erros e confundirmos palavras em inglês. E hoje eu vou te apresentar cinco confusões de palavras que acontecem muito nesse idioma que a gente está estudando aqui. Primeira confusão delas é a diferença aí, ó, ó a palavra desert e dessert. Desert Dessert. Tenta pronunciar aí. Desert. Dessert. Vamos aos significados delas. Desert é deserto. Dessert, sobremesa. Olha um exemplo. The Sahara Desert is located in North Africa. The Sahara Desert is located in North Africa. The Sahara Desert. Desert. Dessert. Sobremesa. Dessert. Olha um exemplo. My favorite dessert is pudding. My favorite dessert is pudding. Né? Minha sobremesa favorita é pudim. Pudim mesmo, pudim. Vamos falar pudim. My favorite dessert is pudim. <laughs> Aí, ó, desert tem um S só, né? Desert. E aí eu pego esse S e associo com Sa Saara, né? O Sahara, que é o nome do deserto. Então, desert, des, S de Saara, entendeu? Pegou a <laughs> referência aí, a metodologia da brilhagem. E o dessert tem os dois S's, e eu pego esses dois S's e faço a seguinte associação, é, duas sobremesas porque eu sempre gosto de comer muito, muito doce, né? Muita sobremesa, e eu como pra caramba, então nunca como uma, eu como duas. Então tem o S aí representado por, por duas sobremesas, dessert, e um S só para representar apenas um deserto do Saara, né, Sahara, que aliás só tem esse deserto com esse nome. Então, olha só a metodologia da brilhagem para te ajudar. Acho que vai te ajudar para você não confundir mais. A segunda confusão é a diferença aí, ó, entre as palavras staff e stuff. Staff Stuff. O que, que elas significam? Staff significa equipe, time. E a palavra stuff significa coisa, é, treco, bagulho. É informal, né? Uma palavra informal. Um exemplo aqui com staff. E aí a metodologia da brilhagem, para você não confundir essas duas palavras, pelo menos eu uso, né? Acho que vai servir para você também, é que staff é elenco, time. E isso remete com amigo, pessoas, né, amigos. Então, staff tem esse A de amigos que fazem parte do meu time, ou da minha equipe, ó, ou do meu elenco. A de amigos, ó. E stuff, coisas, bagulhos, tem a letra U, certo? Então, eu pego essa letra U de bagulhos, ó, pegou? <laughs> bagulhos, trecos, coisas, bagulhos, stuff. É, eu sei que é meio doido, mas acho que vai te ajudar. It's gonna help you learners. Essa terceira parte aqui, terceira dica, com certeza você já confundiu. Vamos pegar as palavras lose, lose e a palavra lose, lose. Essas palavras, a diferença na escrita é apenas uma letra, né? Tem um O a mais na primeira. A pronúncia delas vai começar de forma igual, no l o ou no l o. Então, ó, lose Lu. Você começa a primeira palavra pronunciando Lu e a segunda também, Lu. Mesmo que na primeira tenha dois Os. A pronúncia no começo, né? A primeira parte delas é igual, Lu. O que vai mudar é o som da letra S, o som da letra Z, o finalzinho dela. Então, na primeira, com dois Os, você termina com S. Lose, lose. Como se estivesse falando luz, né? Lose, <laughs> lose. Pronúncia da palavra com dois Os, lose, o S aí no final. Já com apenas um O, o, o S vai virar Z, ficando então lose, lose, z, lose, certo? Então, lose, lose. Lose significa frouxo, folgado. Lose é o verbo perder. Vamos aqui a exemplos. I lost weight because my pants are loose. I lost weight because my pants are loose. Foi de peso porque minhas calças estão frouxas, né, folgadas. E de verdade, isso aconteceu. Agora um exemplo com lose, um O e som de Z. You're not gonna lose, fight to win. You're not gonna lose, fight to win. Lose, som de Z. A quarta confusão que nós temos aqui, learners, olha, bem campeã também. É a diferença aí, ó, entre as palavras advise, advise e advice advice. Advise tem um S e a pronúncia será com som de Z, advise, advise. E advice, advice tem um C e a pronúncia é como se fosse um S. Então, pega aí o primeiro S da, dessa primeira palavra aí, ó. Ah, S som de Z, entendeu? Advise. E a segunda, advice, som de S mesmo. A tradução delas é, advise é um verbo, é o verbo aconselhar, né, de, de dar conselho claro. <laughs> E advice é um substantivo, substantivo conselho, de dar sugestão, né? Advise, verbo aconselhar, advice, substantivo conselho. Exemplos. Our lawyers are here to advise you. Our lawyers are here to advise you. Nossos advogados estão aqui para aconselhá-lo, né, para instruí-lo. Um exemplo com advice, todo mundo vai se identificar aqui. Listen to your mom's advice. Listen to your mom's advice. Listen to your mom's advice. Escute o conselho da sua mãe. conselho, né? O substantivo. You have to do it. Essa número 5 aqui é clássica. Aliás, fez um, su um, sucesso grande quando eu postei lá no meu Instagram. O pessoal ficou de boca aberta. Nossa, como eu não sabia disso antes, teacher? Que é a diferença entre as palavras every day, separado, ó, every day, e everyday, escrita de maneira junta, né? Everyday separado, everyday junto. Qual a diferença? Everyday significa literalmente todo dia, todos os dias, no singular e no plural, né? Todo dia, todos os dias. Já everyday junto significa é, diário, né? Uma coisa que você faz diariamente, diário, né? De forma diária. É dia a dia, algo rotineiro, comum, algo padrão. Vamos para os, os exemplos que você vai entender. Everyday I wake up at 6 a.m. Every day I wake up at 6 a.m. Esse every day tá separado, né? Todo dia. Todo dia eu acordo às 6 da manhã. Todo dia. Já every day, junto, como eu falei, é algo que você faz roti uh, uh, rotinamente. Todo dia, um padrão. This is my everyday uniform. This is my everyday uniform. Esse é o meu uniforme comum, meu uniforme padrão, meu uniforme diário, meu uniforme de todo dia. Todo dia eu uso esse uniforme, né? Então esse é meu uniforme. Sabe quando fala que a roupa tá andando sozinha? Porque você usa todo dia, é, é, rotinamente. Rotinamente, como é que fala isso? Não sei. É, de forma padrão, tá? Então tem essa diferença. Everyday, tudo junto. Everyday, comum padrão. Informações sobre o meu curso, tá tudo aqui na descrição. Deixa o like para ficar feliz, inscreva-se no canal clicando aqui, muito bem.